Hang sun jalo nong riko tiati olas Sejati masih omong bisone teko liat mimpi diangi ulian hang sing keneng digayo tapi bisa madangi ati Riko koyo angin masya sing ono wujute tapi bisa nantrem no sejati masih omong pisone teko liat mimpi tapi iso percaya liyo dino isun bisa ngarep-ngarep bisa nyanding rikau yo angin Masya sing ono wujude Tapi bisa ngentrem no piatin Hang son jaluk no sun bisa ngarep-ngarep bisa nyandeng rikau bisa isun bisa ngarep ngarep bisa nyandere riko bisa nyandere riko bisa nyandere